Eu não quero mais Eu já me cansei Das tuas mentiras Eu vou Falar pros meus pais madrugar não sabia que você era assim. Perfeito. Bine me fizeste de boba.